السلام عليكم ورحمة الله اليوم نصور لكم شقة في مجمع سكني في منطقة سنيوت طبعا تبعد عن المتروباص تقريبا عشر دقائق مشيا على الأقدام هذا المجمع تحتها في سوبر ماركت في مدرسة للأطفال طبعا وصلنا للدور الثاني رقم الشقة 12 ثلاثة غرف صالة 167 متر مربع أول ما ندخل هذا الانترفون الدواليب الخاصة لها دواليب الأحذية الله يكرمكم أول ما ندخل الجهة اليمنى الصالون زي ما انتم شايفين ما شاء الله سياح لها بلكونة بلكونة مرتبطة بين الصالون والمطبخ المطبخ طبعا في المطبخ الفرن وغسالة الصحون كلها جاهزة ولا هذه مخرج البلكونة مرتبطة مع الصالة هذه الغرفة الأولى لكم ثانية كمان هذه الغرفة الثانية هذه دوره المياه الأولى هذه غرفة النوم الثالثة الرئيسية غرفة النوم الرئيسية لها نعم، ذات المياه الخاصة بها